Good evening, friends. Today is 12th of June, and I'm recording this uh, at 3:51 p.m. See, today what I am going to explain about uh, reality index and how it's going to work on reality stocks. When to buy reality stocks, when to exit reality stocks. So, what indication this reality index going to give on actual trade of reality stocks? See, from basic to end, I am going to explain what is the support and resistance levels for the reality index. This index is belong to one week. We can make it to one month. And also हम लोग इसको एक दिन का भी देख सकते हैं अभी मैं एक महीने का अगर रियलिटी इंडेक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करूँ आपका रेफरेंस के लिए ठीक है ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और इसका अभी इमीडिएट सपोर्ट लेवल है एक महीने का लो यानी 319 ठीक है अभी मैं इसको एक हफ्ते का चार्ट डालूंगा एक हफ्ते का चार्ट आप चेक करेंगे इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा ड्रा करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी एक हफ्ते का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो लेवल है 331 पे आता है ठीक है इसको हम अलग कलर में मार्क करते हैं ठीक है ना इसके बाद में इसको हम लोग डेली पे लेके आते हैं ठीक है डेली पे डेली पे आप चेक करेंगे अभी डेली का जो रिलेटिव इंडेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है एक सेकेंड ये देखिए अभी डेली के हिसाब से हम ड्रा करेंगे इसका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट होता है कि 355 अभी इसको हम फिर अलग से कलर डालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे ठीक है अभी डेली का जो टॉप लेवल है ये होता है आपका एक और रेजिस्टेंस ठीक है अभी आप देखेंगे ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है यहाँ से अभी मैं आपको ड्रा करके बता दूँ या मौत से भी बता सकता हूँ ये देखिए ठीक है ना ये एक लेवल है ये एक लेवल है ये एक लेवल है अभी मंडे क्या हो सकता है रियलिटी इंडेक्स में ठीक है ना वो अगर हमको जानना है हमको मंडे जैसे ही मार्केट खुलता है तो ये जो रियलिटी इंडेक्स का जो इंडिकेटर है कैंडल है क्या होना चाहिए अगर ये मार्केट ऊपर जाने ऊपर लेके जाना चाहता है तो लेके जाने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करके यहाँ से फिर यहाँ आके फिर ऐसा जाएगा तो we can think that realty index is in bullish अभी तो बुलिश है लेकिन मंडे हम ट्रेड करने के लिए क्या मेथड्स हमको यूज़ करना चाहिए और सेकेंड लेवल है यहाँ से हो हो सकता है कि ऊपर ना जाए नीचे आए फिर यहाँ टच आए करके फिर ये ऐसा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है ठीक है ना और बेरिश के लिए अगर रियलिटी इंडेक्स अभी ऊपर नहीं जाएगा इसके लिए यहाँ से सीधा ठीक है ना नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा इसको हम ऐसा स्टडी कर सकते हैं रियलिटी इंडेक्स को अगर समझो ये रियलिटी इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हमको कौन सा स्टॉक ट्रेड करना चाहिए मंडे के दिन में उसके लिए हम चेक करते हैं जो रियलिटी का जो सबसे बड़ा स्टॉक है वो है डी शेयर होल्डिंग के पैटर्न के हिसाब से आप चेक करेंगे D L F is having maximum share market share leader in the L index अब डीएलएफ का हम चार्ट खोलेंगे सिस्टम स्लो है ओके अभी डीएलएफ का आ गया स्टॉक हमारे सामने अभी हम यहाँ से चेक करेंगे 157 लेवल से लेकर पूरा बुलिश ट्रेंड में फिर यहाँ आके 231 पर रेजिस्टेंस लिया फिर ऊपर जाना चालू किया ठीक है ये अप ट्रेंड में है जब ऐसा स्टॉक अप ट्रेंड में होता है इसको बोलते हैं हम बाय ऑन डिप्स अभी ये एक दिन का स्टॉक है एक दिन का हम अगर इसको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रा करेंगे अभी इसको स्टॉक को 304 के नीचे अगर जाता है तो बेचना चाहिए 304 के नज़दीक आता है तो बाई करना चाहिए 300 के स्टॉप लॉस के साथ में अभी हम चेक करेंगे कि मंडे इसका क्या हो सकता है मंडे अगर मार्केट खुलते ही ये 317 क्रॉस करता है 317 क्रॉस करके 317 तक फर्स्ट फिफ्टी मिनट्स रुकता है तो आप इसको बिंदास बाई करके जा सकता है ठीक है ना तो ये स्टॉप लॉस लगा के जो उस दिन का बॉटम जो होता है ना उसको स्टॉप लॉस लगाने का आप बाई करके जा सकते हैं अभी इसको हम लोग पंद्रह मिनट का चार्ट में चेक करते हैं अभी पंद्रह मिनट में हम कभी बाई करेंगे कभी सेल करेंगे आपको क्लियरली एक पिक्चर मिल जाएगा let me explain in proper way जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए अभी ये 11 तारीख को क्या हुआ हम क्या कर सकते हैं बैक टेस्ट कर सकते हैं 11 तारीख को क्या हुआ मार्केट खुलते ही डीएलएफ नीचे आ गया नीचे आके देखो रिटेस्ट कर दिया यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है यहाँ हम एक लाइन ड्रा करते हैं ठीक है ना ये हो गया सपोर्ट अगर मंडे स्टॉक यहाँ से रिवर्स लेते तीन सौ नौ के ऊपर से रिवर्स लेते आप बाय करके बैठ जाइए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और और आपका लाइफ इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा एक चार्ट डालूंगा ये इंडिकेटर है इंडिकेटर आपको बताएगा कि ये जब तक ऐसा रेड पे है आप इसको बाई नहीं करेंगे ये देखिए मैं पंद्रह मिनट का चार्ट देख रहा हूँ जैसे ही रेड ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा आप बाई करेंगे आपका स्टॉप लॉस होगा तीन सौ नौ अगर इसके ऊपर खुलता है समझो मार्केट मंडे के दिन डीएलएफ का जो स्टॉक है 314 के ऊपर खुलता है तो ये अगर ग्रीन है तो जहाँ से खुलता है उसी को आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप बाई कीजिए जैसे सौ सत्रह क्रॉस करेगा ये लेवल क्रॉस करेगा ये आपको 320 325 तक लेके जाने का क्षमता रखता है यहाँ खुलता है तो ऐसा जाके थोड़ा सा ऐसा करेक्शन करके फिर ऊपर जाने का चांस है सो so, दोस्तों मंडे के लिए आप ये डीएलएफ का स्टॉक को देख सकते हैं बेरिश कब होगा जब ये इसका नीचे आएगा 300 नीचे 309 के नीचे अगर ये खुलता है तो आप इसको बिंदास सेल कर सकते हैं यहाँ से क्या होगा ये यहाँ थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा 304 का पहला टारगेट उसके बाद में ये आएगा ए ए टारगेट के लिए 300 के लिए 300 में आप फिर बाई कर सकते हैं फिर ऊपर जाके लेके जा सकता है तो ये है सिंपल आपको इजी स्टॉक कैसा स्टडी करना उसके लिए और इसके साथ साथ में हम क्या करते हैं मूविंग एवरेज भी देखते हैं ठीक है ना ये देखिए ये सबसे पहला मूविंग एवरेज है 144 डेज का ये 144 डेज का जैसे टच करके रुक के ऊपर जाएगा तो आप यहाँ बाई कर लीजिए ठीक है और उसको और भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर वाला इसको फाइव डेज का मूविंग एवरेज बोलते हैं ये है ट्वेंटी डेज का मूविंग एवरेज ये फाइव डेज का मूविंग एवरेज ये ट्वेंटी डेज का मूविंग एवरेज जैसे क्रॉस करेगा ये ग्रीन हो जाएगा 144 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा ऐसे जगह पे आप बिंदास बाई कर सकते हैं बाई करके जब तक ये रेड नहीं होता तब तक होल्ड कर सकते हैं कब तक जब तक ये ग्रीन लाइन रेड नहीं होता है जो ग्रीन इंडिकेटर है जब तक रेड नहीं होता है तब तक आप इसको बाई कर सकते हैं बाई करके होल्ड कर सकते हैं मैं क्या किया हूँ हैकिन कैंडल यूज़ किया हूँ ये और इजी करने के लिए क्योंकि जैसे ही यहाँ रेड हो जाता है मैं वहाँ एग्जिट कर सकता हूँ जब तक ये ग्रीन चल रहा है मैं आराम से बैठूंगा टेंशन फ्री इसको मैं बेचूंगा नहीं और इसको सिंप्लीफाई करना है जल्दी बेचें जल्दी नीचे आने का डर रहता है इसको मैं तीन मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ तीन मिनट का कैंडल लेकर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं अभी तीन मिनट के कैंडल में फ़ायदा क्या होता है ये देखिए ये देखिए देख रहे हैं जब ये रेड हो गया वहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया फिर वहाँ से नीचे आ गया अच्छा दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया और स्ट्रेटर्जी भी पसंद आया है अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आपका फ्रेंड्स के साथ ये शेयर भी कीजिए फिर मिलते हैं